Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a un nuevo video de alemán en la calle, Deutsch auf der Straße. Esta vez Deutsch zu Hause, alemán en la casa. Los kids. Si es tu primera vez en el canal Dona Belira, te doy la bienvenida. Aquí nos enfocamos en aprender alemán paso a paso y de aprovechar este proceso de aprendizaje al máximo. Bienvenido a este formato, un formato un poquito más relajado de aprendizaje de alemán, llevándolo a la vida cotidiana, introduciendo de a poquito vocabulario cotidiano. Ich wünsche euch einen schönen Dezember. Ich wünsche euch einen schönen Dezember. Les deseo un bonito diciembre. Ich wünsche euch einen schönen Dezember. Im Dezember beginnt der Advent. Im Dezember beginnt der Advent. En diciembre comienza el Advent, se llama en alemán. Advent sería el periodo de todo el mes de diciembre, un periodo que son cuatro fines de, semana hasta cumplir la fecha de Navidad, que es el 24 de diciembre en Alemania. Y hay varias tradiciones bonitas en el mes de diciembre. Una de ellas es que se celebra o se, se tienen ciertos pequeños rituales o pequeñas tradiciones en la casa y una de ellas es, por ejemplo, tener un Adventskranz. Der Adventskranz. Der Adventskranz hat vier Kerzen. Der Adventskranz hat vier Kerzen. El Adventskranz tiene cuatro velas. Der Adventskranz hat vier Kerzen und jedes Wochenende, jedes Wochenende, cada fin de semana, jedes Wochenende zündet man eine Kerze an. Jedes Wochenende zündet man eine Kerze an. Cada fin de semana se, se enciende una vela. Jedes Wochenende zündet man eine Kerze an. La idea atrás de eso es el primer fin de semana de diciembre encender la primera vela, el segundo fin de semana que es der zweite Advent, el segundo Advent, se enciende la segunda vela, und así hasta cumplir las cuatro velas hasta la fecha de Navidad. Eine andere Tradition ist der Adventskalender. Eine andere Tradition ist der Adventskalender. Otra tradición es el calendario de Advent. Der Adventskalender hat 24 Türchen. Der Adventskalender hat 24 Türchen. El calendario tiene 24 puertas. Das ist zum Beispiel ein kleiner Adventskalender. Das ist zum Beispiel ein kleiner Adventskalender. Esto, por ejemplo, es un pequeño calendario de Advent. Jeden Tag mache ich ein Türchen auf. Jeden Tag mache ich ein Türchen auf. Cada día abro una puertecita, abro un, imagen. Jeden Tag mache ich ein Türchen auf. Hinter jedem Türchen ist ein kleines Bild hinter jedem Türchen ist ein kleines Bild. Atrás de cada puertecita hay una pequeña imagen. Hinter jedem Türchen ist ein kleines Bild. Zum Beispiel hinter dem Türchen mit der Nummer 3, hinter dem Türchen mit der Nummer 3, atrás de la puerta con el número 3, hinter dem Türchen mit der Nummer 3, ist ein kleiner Stern. Hay una pequeña estrella. Hinter dem Türchen mit der Nummer 3 ist ein kleiner Stern. Dieser Adventskalender hat 24 Geschenke. Dieser Adventskalender hat 24 Geschenke. Este calendario tiene 24 regalos. Jeden Tag kann man ein Geschenk öffnen. Jeden Tag kann man ein Geschenk öffnen. Cada día se puede abrir un regalo. Jeden Tag kann man ein Geschenk öffnen. Jedes Geschenk hat eine Nummer. Jedes Geschenk hat eine Nummer. Cada regalo tiene un número. Jedes Geschenk hat eine Nummer. Also gibt es jeden Tag eine Überraschung. Also gibt es jeden Tag eine Überraschung. Entonces todos los días hay una sorpresa. Zum Beispiel dieses Geschenk öffnet man am 5. Dezember. Zum Beispiel dieses Geschenk öffnet man am 5. Dezember. Este regalo se abre el 5 de diciembre. Y esto fue todo por hoy en este breve video de Deutsch zu Hause. Me alegro vernos en el siguiente video. Bis zum nächsten Mal.